界最强嘅势力即将来临。g l Power，一切佢哋拥有智慧。绝招。奇幻。仲有力量。简直势不可挡。欢庆妇女节。Gal Power，精彩节目阵容，呢个三月就在 Animax。